mlinzi alimtonya kumwambia kwamba mm. nje kuna nini, kuna msala kutaka kuingia chooni. Sasa pale amunezi ndo akaenda akasimama, hicho choo kibovu, usiingie huko. Saa saba na nusu hivi kama inaelekea saa nane nikapigiwa simu mm. simu naangalia ile usiku nikajala, hey, eh, anaongea kama vile mtu mwenye jazba yani yani sauti kama mtu ah, inatetemeka, kama mtu anataka kulia, kama ana hasira. Kwanza nikashtuka, Yusta, wewe unakumbuka ulivyokuwa unakuja unanishauri? Wewe ndo ulikuwa unaniambia msamee huyu kaka kajifunza. Wewe ndo ulikuwa unanishauri, unaniambia jamani, watu wanakosea, mpaka unalia Yusta, wewe huyo. Mimi leo hii nimerudi kwa huyu kaka, ona mambo anayonifanyia. Tuliuanza mwaka vizuri, tumeenda na mwaka vizuri. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha hii leo kuelekea mwaka unapoelekea ukingoni. Hii ni mwezi Disemba, tarehe ni kumi. Tunakwenda kusikia kutoka kwake Yusta Mgaya. Kilichofanya ni mtafute ni huu uvumi ama kuenea kwa taarifa za Harmonize na Kajala kuachana. Yustam Mgaya alikuwa mmoja kati ya watu ambao walijitahidi kwa kadiri ya uwezo wao kuhakikisha ama kupambania kuona kwamba Kajala na Harmonize wanarudiana. Alituambia vingi na baadaye tukaviona kweli vimetokea. Alituambia kuhusiana na hata magari Kajala 1 and 2 na vyote vikatokea. Akatuambia mambo mengine mengi tu. Kwa wewe mwanafamilia wa Tiki TV unayajua aliyotuambia, na tukaona kweli ni ukweli. Kwa maana hiyo tumeamua pia kumtafuta ili kuweza kupata ukweli uliokuwa nyuma ya pazia au ukweli ukweli uliokuwa umefichwa tuweze kujua nini ambacho kinaendelea.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 Mambo vipi? Poa. Hongera kwa majukumu. Asante. Hongera na wewe. Asante, naona umependeza kweli kweli. Asante. <laughs> na umenenepa pia. Nimenepa sana? Sio sana. Ah, unanitisha ujue. <laughs> kidogo tu kwa mbali, ila umenenepa, sio kama mwanzo e, sio kama mara ya mwisho yani tunafanya interview. Kunenepa, unajua ukiwa na roho safi lazima unenepe hmm? Yaani ukimwona mtu ananenepa hmm. basi huyo ana roho safi, na sijasema kwamba mtu ambaye mwembamba au amekonda kwamba ana roho mbaya mm. hapana. Mm. Yawezekana situation ya maisha kwa kipindi hicho ndio imemfanya awe kwenye hali hiyo. Mm. Lakini sio kila siku utamkuta mtu mwembamba kuanzia unamjua labda kuanzia watoto mpaka mmekuwa, huyu mtu ni mwembamba tu siku zote mm. hajawahi nenepa, basi hapo kuna shida mahali. Nakwambia, yani iko wazi. Mm -hmm. Ndo kuna ule msemo wanasema achana na hiyo mikuki hiyo ni mikuki kwelikweli <laughs> tena mikuki ya sumu sawa tutoke huko tuje kwenye kile ambacho kimefanya ni kutafute siku ya leo mm. Harmonize na Kajala kuachana mm. wewe ulituambia mambo mengi hata kabla hawajarudiana yes. ukatuambia hustling ambazo Harmonize alikuwa akizipitia kuhakikisha kwamba Kajala anarudi kwenye himaya yake mm. ukatuambia vile ambavyo na wewe uliplay part yako kuhakikisha lile linatimia sasa hivi mm ni kweli wameachana? <sighs> I say. yani kwanza nirudi nyuma kidogo. Mm. Nakumbuka mara mara ya ilikuwa ya mwisho, sikumbuki vizuri kama ilikuwa ya mwisho ndo nifanya hiyo interview ya ya kuzungumzia hayo mambo yao ilikuwa ni ipi, lakini nilizungumzia. Mm. Yani kitu ambacho mimi mwenyewe kimenishitua, kimenishangaza, kimeniacha mdomo wazi ni hiko mm. kwanza kabisa nikikumbuka hustling zote za nyuma ambazo Harmonize alikuwa na haso ananisumbua mimi e, ananitumia voisi za kulia anani yani ilikuwa ni vurugu kutaka Kajala arudi kwake mm. kama watu wanakumbuka niliwaambia Harmonize alikuwa anakuja mimi kwangu ananiambia anataka kurudiana na Kajala, ananitafuta kwenye simu, ananitumia voice, analia, anataka arudiane na Kajala, ananiambia Yusta, nisaidie, najua wewe ukiamua ushindwi. Mm. Na mimi kweli nilipambana, sio siri, nilipambana japokuwa Kajala alikuwa hataki kumsikia, lakini nilipambana kuhakikisha ya kwamba wanarudi wale watu wanakuwa pamoja. Mm. Na kuna vitu sikuzungumza Mm. Niliviweka pending kidogo kwa sababu zangu binafsi. Leo tuambie tafadhali. Kwa nini waambie? kwa sababu zangu binafsi. Hivi unajua kwamba Harmonize alikuwa anaenda hadi kulala nje kwenye geti la Kajala. Wewe? Analala nje. Tena alikuwaga haendi na gari yake. Mm. Ile gari yake kubwa nyeusi mm. alikuwa haendi nayo. Kwa sababu mm. ile watu wengi wanaifahamu. Kwa hiyo alikuwa anaazima gari, sijui alikuwa anaitoa wapi, anaenda nayo pale nje ya geti la Kajala, analala pale. Kajala akiingia au akitoka, basi amuone, aende amuombe msamaha. Mm. Na hicho kitu mimi sikuwahi kukisema. Mm. vitu tu mimi na vingine waga navyo, sio kwamba eti mimi nikijaga hapa kuzungumza basi nafikiri nawapa kila kitu mm. Kuna vingine ambavyo huwa sitaki kuvizungumza naviweka pending, lakini mm kwa hiki kitu kilichotokea hapa mm. yani mpaka mi kwanza nimebaki na shangaa kwa sababu Harmonize aliyekuwa yuko radhi kufanya chochote kwenye hii dunia ili mradi Kajala arudi mm. ananitumia picha mpaka za madini mm. je haya madini nikimpelekea atakubali eh, Yusta yule rafiki yako anapenda nini wesi unajua je nikimpelekea hiki atakubali viko vitu vingi nyie ndio maana nasema siwezi kuzungumza vyote, yani kuna vitu nikizungumza mm. kuna watu hawataamini, ila la Paula utatuambia na Harmonize. Tuendelee hapa <laughs> wewe wewe ni mchimbuzi sana <laughs> unanifanyaga niongee vitu ambavyo sasa kuongea. La Paula tena lipi? Ah, ah. Tuta, eh. Utatuambia wewe, tuendelee hapa kwanza. Ehe. Kwa hiyo sasa, kwa kweli hichi kitu kimenishangaza Alafu nikakaa nikatafakari nikasema, hivi kwa mapambano yote nililo niliyoyafanya Yusta mimi mpaka naacha kazi zangu, naacha biashara zangu, nasema jamani, huyu mtu kama mimi nisipomsaidia basi naweza nikasikia hata mimi kweli natamani kwenda kwenye biashara zangu, nafanya mambo yangu, nikapigiwa simu nikaambiwa yule mtu bwana kapoteza maisha. Hmm. How do you feel? Alifikia tu hiyo? yani alikuwa jamani, si niliwaelezea. Hmm alikuwa ni mtu ambaye ana msongo wa mawazo. Studio kwenyewe alikuwa hawezi kwenda, hawezi kuandika nyimbo, hawezi kufanya chochote. Ye kazi yake anajifungia ndani, anakunywa pombe, ananipigia ana, simu analia, ananipigia simu anaangaika, je, kitu hiki atakipenda? Ananipigia, yani ilikuwa hawezi kufanya chochote. Mhm. Nikasema Yusta, hebu hacha nipambane, kwa sababu sometime inabidi upambanie maisha ya nani ya mtu kesho na kesho kutwa amepata shida na mimi yusta nitaumia kwa nini nilishindwa kumsaidia si ndio mm. kwa hiyo mimi nilijitoa kwa hali na mali kumshawishi kajala nikamwambia watu wanakosea rafiki yangu hakuna mtu aliyekamilika hata mimi nakosea hata wewe unakosea msamehe huyu kaka wa watu ameshajua wapi alipokosea mm. msamehe mambo yaendelee ameshajifunza huyu jamani ni, yani niliongea wewe kajala sio mtu wa kirahisi rahisi kukubali kitu hey, acha kabisa yani mm. Sasa kinachokuja kunishangaza mapambano yangu yote nguvu zangu zote nilizotumia ushawishi wangu wote ni bure, anaenda kufanya vitu vya ajabu kiasi hiko. Yani unajua yani, <laughs> yani mimi kwani kwani kafanya nini? Ilikuwaje? <laughs> yani unajua <laughs> I say hivi tu leo hii mimi Yusta hivi nawezaje kumfesi Kajala? Nawezaje kuzungumzia habari za huyu mtu? Nawezaje? Hebu niambie. Ni mimi ambaye nilimwambia huyu mtu kajifunza, rudi. Ni mimi kweli. Dada wa watu akasema sawa, Yusta, kweli unachokisema watu wanakosea, sawa. Maana siku hiyo nakumbuka nilienda nikawa nazungumza naye mpaka nalia kevi, nalia namwambia Kajala, huyu kaka watu mimi ananisumbua, ona hizi voisi Sikiliza anavyolia mpaka mimi akinitumia nalia na mimi ndani. Nashindwa kufanya mambo yangu Kajala. Hebu mhurumie huyu kijana wa watu kajifunza kaelewa. Kajala akarudisha moyo nyuma. Akasema sawa, Yusto amenishauri vizuri. Acha huyu kaka kweli anaweza akawa alikosea lakini kajua wapi alipokosea. ndo maana amerudi. ndo maana ananiomba hivi msamaha. Nikasema kweli. Leo hii anakuja kufanya hivi. Sasa jinsi ilivyokuwa mpaka inafikia hii hatua ya mahusiano kuwa hivi yalivyo leo. Kuna siku mimi nilizungumza naye, Kajala alinipigia simu kwa sababu sisi waga tunawasiliana mara kwa mara. Sometimes utakuta amenipigia tumnazungumza, labda mimi niko sehemu fulani, siwezi kuzitaja sehemu ambazo anakuwa anaenda kwa sababu unajua tena. Kwa hiyo hivyo sasa, siku kama amenipigia, kaniambia ah, mimi nimetoka hapa, alikuwa yuko hoteli moja, mm. natoka hapa lakini nataka nielekee kwa kwa Harmonize, si tunajua tunavyomuitaga <laughs> majina yetu <laughs> siwezi kuambia pia. Mm. Kwa hiyo akasema nataka niende kwake, nikaambia okay, sawa basi wewe ukifika mimi utanijulisha, kwa sababu tulikuwa tuna mambo pia ambayo tunataka kuyaongea mm. kwa sababu alisema mimi saizi yani ndo natoka, ina maana na drive, hatuwezi kuyazungumzia hayo mambo subiri nifike nikishafika basi tutazungumza nikamwambia it's okay haina shida kwa hiyo nikawa nimeendelea na mambo yangu ya kweli akawa ametoka amefika mpaka nyumbani kwa harmonize alipofika pale akafunguliwa geti akaingia ndani baada ya kuingia ndani sasa alichokuwa ananiambia yeye according to yeye mwenyewe mm. alipofika unajua pale ile nyumba ni kubwa si, sijui kama ila watu hawaijui <laughs> yani mi navyozungumza utafikiri wanaijua yule <laughs> nyumba ni kubwa mm. umeona kwa hiyo unaingia geti kama liko mbali kidogo ukishaingia unaenda kwenye parking hivi mm. ukitoka hapa kuna mlango mkubwa ambao ndo wa kuingilia sasa ndani mlango mkubwa sana kwa sasa alivyofika pale akawa anaugonga ule mlango mm. anapiga simu simu haipokelewi anapiga kengele ile ya ndani hakuna majibu yoyote Mm. Ikabidi amuulize mlinzi, wewe ndani kuna mtu? Mlinzi akasema ee, wapo. Ah, ah. Sasa mbona wafungui? Anapiga simu, anapiga simu, simu haishikwi. Baadaye akawa yuko pale tu, sasa ana, anafikiria ni nini ambacho anaweza kufanya kwa muda huu. Ghafla mlango ukafunguliwa. He, Harmonize anatoka. Wewe vipi? Akasema ah, nilikuwa nimepitiwa na usingizi, nimelala. Umeona? Akaambia sasa umelala jamani, nimepiga simu, napiga kengele, usikii. Kwa nimelala nimechoka. Basi akaingia ndani, akaingia moja kwa moja mpaka chumbani. Alivyoingia chumbani, anasema ndani alikuta yani hali sio nzuri mule ndani. Chumba kiko vurugu vurugu na nini. Ah, basi yeye mara kwanza haku hakufikiria yani kwamba sijui nini na nini yani akaona akaambia tu wewe naye yani una kara furafu na nini na nini unajua eh? akaanza kuchukua vitu akaanza kuviweka weka na vipanga panga sasa kakaa akataka kuingia chooni kutaka kuingia chooni sasa pale amunezi ndo akaenda akasimama hicho cho kibovu usiingie huko sijui na nini nini asema ah, cho kibovu kwani kuna shida gani nikiingia akaambia amna usiingie akaambia mimi nataka kuingia umeficha nini huko ndani si unajua mtu akikuzuia kitu unaanza kuwaza kwa nini ananizuia unajua eh? kwa hiyo akaambia umeficha nini huko ndani nataka niingie akaanza wakaanza kusukumana pale mlangoni wanasukumana nataka niingie nataka niingie anamsukuma naye anarudi anamsukuma baadaye harmonize akarusha ngumi akampiga hmm? nakwambia alimpiga ngumi alivyompiga ngumi akaanza kulia kajala Akaambia unanipiga ngumi kwa sababu ya nini? Mimi kutaka kuingia chooni ndio imekuwa ni shida mpaka una, unanipiga mimi ngumi. Uko chooni kuna kitu gani? Niambie kuambia kuna kitu gani? Wakaanza kusukumana, ulikuwa ni mgomvi mkubwa kweli. Sasa mimi mda huo sijui chochote, nipo kwangu, nimepiga simu ya Kajala, simu haijafanyaje? Haijapokelewa. Ah. Mm. Nikasema huyu mtu si labda hajafika au labda ana mambo mengine anayafanya au hivyo yani. Kwa hiyo mimi nikawa nimepotezea zangu kasema akiwa ana muda kwa sababu amekuta miss call zangu, basi yeye atafanya nini? Atanipigia. Mimi nikawa niko kwangu naendelea na mambo yangu. Imefika saa saba saa saba na nusu hivi kama inaelekea saa nane nikapigiwa simu. Mm. Simu naangalia ile usiku nikajala. Ah, Nikasema huyu saizi ndo amepata muda wa kutulia, sasa ameona ni cheki au hapo mimi nishalala, yani yani hata sielewi tena, ukiamka usingizini. Nikapokea ile simu, alo alo, hey, eh, anaongea kama vile mtu mwenye jazba, yani yani sauti kama mtu inatetemeka, kama mtu anataka kulia, kama ana hasira. Kwanza nikashtuka, nikamwambia wewe, vipi Yusta, uko kwako? Nataka kuja hapo kwako sasa hivi. Nikamwambia kuna nini? Ah, ah mi nataka kuja tu kwanza nitakuja tuongee hapo hapo kwako eh? nilishtuka nikasema sawa basi hebu wewe njoo akasema sawa kweli akaja mpaka kwangu saa amekuja kwangu mimi mda huo tena nimeweka simu nimepitiwa na usingizi nimelala nilivyolala kumbe kafika hapo nanilia getini kwangu kapiga oni eh? sasa mimi baadaye ndo nakuja kusikia kashuka kapiga kengele baadaye ndo nasikia kwa mbali kama naota kengele nafaje inalia. Ndo nikatoka. Kutoka naona gari yake alikuja na ile kajalawani. renji ile kajalawani ndo alikuja nayo. Alivyokuja nayo basi mimi nikatoka. Geti likafunguliwa akaingia. Alivyoingia pale ndo sasa nikamkaribisha ndani, kaingia ndani kukaa. Nikasema mm, kwa hekima yani, kwa mimi nilivyofikiria, nikasema mtu kama ana shida, hebu nisianze kum kuanza kumkurupua yani hey, eh, kuna nini sijui nini nini kama kuna shida au kuna msiba au kuna nini kuna nini naweza nikaanza kuanzisha msiba mwingine hapa mtu akaanza kulia na nini hebu kwanza acha ni nimwache ya relax akisha relax sasa tunaweza tukazungumza vizuri kwa hiyo mimi nilivyomkaribisha pale nikamwambia vipi safi uko barabarani salama ume drive safe ah niko salama yusta kaambia sawa ingia basi tupumzike mimi nimechoka kweli yani Akasema sawa, naomba maji ya kunywa. Kweli nikachukua maji nikampa. Sasa unajua maji nayo yanashusha hasira eh. Mm. Kwa hiyo akanywa yale maji kidogo, nikamuona kama ame relax. Nikamwambia ingia kalale. Sema sijisikia hata usingizi. Nikamwambia nenda kapumzike. Akasema sawa. Basi mi nikaingia ndani kwangu naye akaingia chumba cha wageni. Mi pale kwangu na chumba special kabisa cha wageni. Kwa hiyo akaingia pale akawa amepumzika na mimi nikaenda kupumzika. Asubuhi palivyokucha ndo sasa tumetoka kwanza uh, uh, tu, kabla ya kutoka tumeamka tukawa tumepata breakfast pale nyumbani hasa mimi ndo nilikuwa nataka kutoka nilivyokuwa nataka kutoka akaniambia yusa naomba nitumie hiyo gari yako wewe chukua hii ya kwangu ndo utumie nikaambia utumie gari yangu hivi wewe vipi yaani mimi nitumie gari yako na kati nikipita imeandikwa kajalawani kabisa watu wanajua kajala yule kwa nini ah ah yaani hiyo gari mimi sitaki hata kuiona yani sitaki hata kuiona hiyo gari hata kuiendesha sitaki kaambia wewe kwani kuna shida gani hebu basi kama kama utojali nipe tu lift kwenye gari yako hii gari naiacha hapa hapa Wewe nipe tu lift mimi ni drop pale kwangu afu utaendelea na mambo yako mengine eh, nikasema sawa Mimi nikapanda kwenye gari mimi unajua sitakagi kuanza kumfosi kumfosi mtu aniambie ana changamoto gani? Hicho kitu mimi waga sipendi, sijui nikoje, lakini sipendagi. Yani kama wewe umeniambia una shida au una changamoto, basi mimi nisikufosi kutaka kuijua. Naonaga kama ukitaka kujua kitu cha mtu sana, ni yaani kama vile unaka kitu unakatafuta eh? Unajua zile Kwa hiyo mimi sitakage, natakaga kama mtu ana, ana, ana, anataka kukwambia kitu ye mwenyewe akwambie, bwana, kuna moja mbili tatu, nafanyaje? Au hivyo au hivyo. Kwa hiyo tulivyopanda kwenye gari sasa akawa amekaa. Asema hivi Yusta, kumbe wanaume wote hai. <clears throat> Nikaambia hivi wewe, mbona sikuelewi? Unajua sikuelewi? Amna, wewe huwezi sema unielewi. Wanaume wote <clears throat> Yaani hawa wanaume yani ni viumbe wa ajabu. Yaani sijawahi kuona, sijui nini, anaongea tu kama mafumbo mafumbo. Nika tulikuwa tumeshatoka. Nikasimamisha gari. Nikaambia hebu subiri kwanza hebu niambie kuna nini rafiki yangu? Kwa sababu jana mimi nime, umefika pale nika, nikaona nikuache nisianze tena kuku yani kuanza kuku, kukuuliza uliza. So unajua mimi sipendi. Kwa hiyo hebu niambie kuna nini? Akaniambia yani, yani usta wewe ukija Yusta kuniambia habari za Harmonize Ukija kuniambia sasa, sisi hatumuite Harmonize, tuna jina letu tunamuita. Ukija kuniambia habari za huyu mtu Yusta, nakwambia urafiki mimi na wewe basi. Nikasema sasa rafiki yangu tena mimi tena ndo nimekuwa mbaya. Mimi Yusta nimekosa nini? Yusta wewe unakumbuka ulivyokuwa unakuja unanishauri. Wewe ndo ulikuwa unaniambia msamee huyu kaka kajifunza. Wewe ndo ulikuwa unanishauri unaniambia jamani watu wanakosea mpaka unalia Yusta. Wewe huyo. Mimi leo hii nimerudi kwa huyu kaka ona mambo anayonifanyia. Sasa mimi aliyomfanyia siyajui hivi unajua yani nabebeshwa misalaba alafu sijui aliyofanyiwa ni kitu gani mm lakini mimi sasa nalaumiwa tu sasa akaambia sasa rafiki yangu mimi ukinilaumu sawa mimi nilikuja nikakwambia msamehe na ni kweli wote tunakosea si ndio sasa mimi hizi lawama zote unanibebesha rafiki yangu hata sijui kinachoendelea si uniambie basi nijue kweli unanibebesha hizo hizo lawama kwa sababu fulani akaniambia yusta jana nimetoka wakati natoka ile hoteli fulani nilikwambia naelekea wapi? Nikwambia sikukwambia? Nikaambia uliniambia rafiki yangu na nikupigia mimi simu lakini ukushika. Akasema sasa, unajua kwa nini sikushika hiyo simu? Nikaambia najulia wapi? Akasema nilienda mpaka kwa mwafulani. Nilivyoenda kwa mwafulani <laughs> nilivyofika nikaingia, nilivyoingia nikafunguliwa geti na mlinzi Nikaingia nikapaki gari. Nilivyopaki gari naenda mlangoni napiga kengele, mlango haufunguliwi dada. Napiga simu, simu haipokelewi. Nimekaa nje karibu nusu saa. Baadaye ndo mlango unakuja kufunguliwa. Naingia ndani namuuliza we mwenzangu vipi? Ananiambia alikuwa kalala. Nikaingia moja kwa moja ndani nakuta chumba vurugu vurugu. Nikaanza ukipanga nikasema ah, labda alikuwa kachoka ndo maana kavuruga. Nikaanza kukipanga, nataka kwenda chooni, mtu ananizuia eti choo kibovu, usiingie huko, usiingie. Nikasema mi nataka kuingia, kwa nini nisiingie? Kuna nini unanificha eh? Kwa nini siingie? Akasema huko usiingie. Tukaanza kusukumana kusukumana kusukumana, akanipiga ngumi. Alivyonipiga ngumi, tumegombana, ulitokea ugomvi mkubwa, ndo nikatoka. Nilivyotoka ndo kukupigia wewe simu, ndo kuja kwako eh? Halafu baada ya kutoka pale nakuja nasikia au naambiwa kwamba ndani kulikuwa na mwanamke na ndo maana wakati mimi nimegonga pale nje alikuwa anajua ni mimi, akamficha chooni. Hmm. Alivyomficha chooni, kwa hiyo mimi naenda pale, ndo yeye akanikataza mimi nisiingie, kwa sababu alikuwa hataki mimi nimuone yule mwanamke mule ndani, si anajua lazima kitawaka. Kwa hiyo akawa ananizuia, ndo hadi kunipiga, kwa sababu anajua anachokificha. Nikasema Mungu wangu yani nilichoka, nilisikia baridi imeanzia kichwani, imeshuka, imeenda mpaka miguuni. Nikasema hapana, haiwezi ikawa kweli. Akasema huo ndo ukweli nakwambia. Nikaambia, yani huyu huyu Harmonize. Huyo huyo. Nikaambia hapana. Jamani, hivi unajua kuna vitu kuna vitu ukiambiwa wewe mwenyewe unasema hichi kitu hakiwezekani. Usha usha ushawahi ku, kuambiwa kitu ukasema mm, yani unakataa kabisa akili nakataa yani kila kitu kinakataa mm. sasa ndo mimi yani kila kitu kilikuwa kinakataa nikimfikiria mapambano tuliyoyafanya nikifikiria nguvu tuliyotumia nikifikiria hustling niki... I say. <laughs> da jamaa kanileti down huyu wewe <laughs> we yani jamaa kanileti down mpaka nguvu ziliisha nikasema yusta yusta mimi jamani leo hii sasa Kajala ubaya ni mimi ndo anayenilaumu. Yaani kama isingelikuwa wewe Yusta, mimi ukaka, ndo maana nilikuwa sitaki kumsamehe. Mimi ndo maana mimi nilikuwa najua huyu ni mpumbavu, ndo maana nilikuwa sitaki kumsamehe. Wewe unakuja unaniambia msamehe, watu wanakosea, sijui nini nini, kila siku ndo wimbo wa taifa unaniimbia. Umeona sasa? Na la kusema nimekaa kimya kama nimemwagiwa maji ya mtungi. Tena hivi hapo utaongea nini? Hebu kama ingelikuwa ni wewe unaongea nini? Unamteteaje huyu mtu? Unamfanyaje? Nikasema sasa basi mimi nitaongea. Nimesema sitaki. Ukita yani <laughs> nikasema basi rafiki yangu basi. Basi basi basi. Basi. Yani leo hii mimi nguvu za kuongea na Kajala kuhusu mwafulani sina mwenzenu, nisiwe mwongo aje kutafuta yeye mwenyewe kukujulisha kilichotokea? Anitafute ana, anaanzia wapi? Huo ujasiri anautoa wapi? Mimi siwezi leo eti nikakaa nikaanza kumtetea kwamba mimi nafurahia rafiki yangu kupigwa ngumi, si ndio itakuwa maana yangu sasa? Mimi nafurahia matendo aliyomfanyia. Mimi leo nikienda eti naanza kumwambia Kajala, eti Kajala msamehe jamani, hamo tena jamani, wanakosea hivi. Mimi naonekana ziko sawa? mi si ndo naonekana na matatizo kwa hiyo mimi saizi yani nimetulia kwa hiyo ni kweli kwamba wameachana alichokisema hmm. alisema yeye saizi anaomba space kajala mm. yeye anataka space lakini kusema kwamba ndo wameachana mazima mazima sijajua kwa kweli lakini alichokisema anaomba space na hataki huyo mtu aletewe taarifa zake, hataki kusikia habari zake. Sasa hapo ni wameachana au ni Kajala kamwacha Harmonize? Sasa kwa kweli, yani hapo <laughs> kwa sababu hata kipindi kile, kwani nani alikuwa hamtaki mwenzie? Si Kajala? mm. si ndo mimi tena nilikuwa katikati namwombea msamaha mm. si ndo mimi tena mpambanaji wa kupambania penzi la watu mm. leo hii ah, Harmonize anakuja kunifanyia mambo kama mimi naonekanaje mm. hivi ana kwanza amenikera. Mlinzi mm. ali, alijua ndani kuna watu na hakutaka kuzuia, au walinzi waga wa shift? yani sio kwamba mlinzi hakuwa anajua kule ndani kuna watu mm. Mlinzi anatetea kibarua chake kama ujui mm. Wewe uta, utatoa siri za bosi wako, ukifukuzwa kazi unakula wapi? Huwezi kutoa siri mlinzi alikuwa anajua kila kitu kwamba bosi kaingia ndani na kifaa na nini anajua kwani mlinzi si ameona mpaka wanaingia na gari mpaka wanashuka mpaka wanaingia ndani si ameona mm. na ninavyohisi mlinzi alimtonya kumwambia kwamba mm. nje kuna nini kuna msala ndo ishu ilivyokuwa na ndo maana yule akamficha kule ndani alafu sasa ndo akatoka akasema alikuwa amelala alikuwa ajui sasa nafanyaje Umeshaona hapo? Mm. Sawa, ulisema kuna vitu vingi ukutuambia. Ukatuambia kimoja kwamba Harmonize alikuwa analala nje kwenye gari. Nikakwambia kuna kitu pia nitakuuliza. Mm. Na ulizungumza kwamba Harmonize alikuwa akiomba sana msamaha. Ina maana kweli zile tuhuma zilikuwa ni za kweli. Tuhuma gani? Zilizokuwa zikimtuhumu Harmonize na Kajala kuamua kubwaga manyanga yani huko mi sitaki kurudi <laughs> sitaki kurudi <laughs> kwa sababu adha ulionipa <laughs> inanitosha sitaki kurudi huko unaiona blok ile yani we adha ulionipa aka ah, mwenzangu sitaki kabisa kuzungumzia sawa najua kupata nafasi ya kupata interview na wewe mara nyingi huwa inakuwa ina ina inakaa ugumu kidogo yes inawezekana kwa sababu ya majukumu yako pia lakini ninapopata nafasi uniruhusu niulize tu hata na mengine lengo la interview ya leo ilikuwa ni hiyo kuhusiana mm. na kajala na harmonize hivi angela nini kilitokea ya angela sitazungumza leo lakini kama nikipata nafasi siku nyingine mm. nitazungumza ya Angela. Ila ni kweli alikuwa na mimba. Tuweke pending, tuweke pending hayo, tuweke pending mm. eh. Ni kweli kwamba kuna kuna watu wamemshika akili. Jamani, jamani, jamani, tuweke pending. <laughs> Kwa nini lakini unatafutiaga majanga? <laughs> kwa hiyo unatafutia majanga mimi mm. tuweke pending nikaikosa milioni moja bwana eh. nakumbuka eh, uliikosa na nilijua lazima uikose kwa sababu mtu hata unge, hata ningesema kumi ungezikosa eh? Eh, kwa sababu sinajiamini mm. mtu ukishakuwa unajiamini kwamba hichi kitu hakiwezi kuwa mm. yaani unakuwa unajiamini hata unaweza sema milioni mia mbili tena sasa ile milioni moja ningekwambia kama ikitokea mimi nitakupa, isipotokea wewe unipe, ningekuwa na milioni yangu saizi. Si unaona mambo hayo, nilikosea mi, mi, mi, mi nisingekubali usingekubali kwa sababu najua unavyoviongea mara nyingi huwa unavijua, kwa hiyo nisingekubali ah. <laughs> kama hivyo. Sawa sawa. Na kwa sasa hivi sasa mm. nini ambacho kinaendelea? Kwa sababu ulisema haiwezekani, pengine afanye kwa wakati mwingine mm. na sasa hivi tunaona kwamba Zuchu sasa ndo anaitwa wife wife nini makopakopa kama yote <laughs> kwa Sasa hivi ndio kuna ndoa kweli sasa. <laughs> Jamani nyie, mi sitaki kuongea nyie, sitaki <laughs> sasa ili swala la Zuchu mm. Yaani sijui kwa nini umeniuliza, kwa nini umeniuliza? Nimekuuliza nipate majibu ya uhakika. Sasa sikieni niwaambie kitu. <laughs> Sijui niseme. <laughs> Yaani kuna kasausi. Kananiambia sema, kinge kaniambia ah, ah, ah, usiseme. Uh-huh. Eh, kingine kananiambia asema ah, bwana. Eh, eh, dili nako kusema sema bwana. Sema bwana, wewe ndo unapendaga kunichimbua mimi nizungumze alafu sasa majanga wakati nayapata niko mwenyewe. <laughs> na nengeneka mwenyewe wewe haupo sasa. <laughs> majanga gani tena? Ha, we. <laughs> Najua mimi mwenyewe nini kitanikuta. Kwani kipindi kile ilikuwaje? Mm. Eh. Block. Block kama zote. Ukienda huku block block block, yani wewe umeblokiwa tu sasa kinachoendelea bwana mm. ni kwamba mwezi huu wa kumi na mbili mm. anataka kufunga ndoa na wanawake hawa mm. hawa, lakini sitawataja mm. ila ni hawa wawili ndo ana, ana huo mpango, na hiyo ndoa sio ndoa, ni kiki ya ndoa kwamba ameoa wanawake wawili dabu dabu. Kivipi? Yani ana, anafunga ndoa na wanawake wawili mm -hmm. siku hii siku moja yani ndoa siku kama leo mm. anaoa wanawake hawa wawili dabo leo Diamond. Ehe, ndo mpango alionao, na kwa kuwa nimezungumza, kwa kuwa nime nimezungumza, hiyo kitu inaweza ika ikakanseliwa chap Mm. Ehe, kama ambavyo nilizungumza ambavyo walikuwa sio wapenzi mm. na Zuchu sasa ndo akaanzisha mapenzi saizi hadi wananyonyana midomo na kati kipindi kile ilikuwa hata kusogeleana wawezi mm. lakini nilivyosema sasa labda waanzishe sasa hivi yani nikimaliza interview kesho mm. ndo akafanya hivyo mm. naelewa eh? mm. kwa hiyo yajayo ndo haya kwa hiyo kuna ndoa ya wanawake wawili ndani siku moja na kwa sababu nimeshaisema mm. sijui kama atafanya sijui hawa nani na nani sasa ah, hiyo nani na nani sasa hiyo hiyo na wewe kaitafute kwa kweli <laughs> ila zuchu yumo sasa zuchu tena si ndo mahaba ndindindi mm. e, yumo yupo na kingine tena kako pale pale wasafi uh. nini? Ah, mi sijui nyie tafuteni na nyie hiyo kazi ya kwenu nimechoka sasa wasafi nani nataka kutuambia diva au <laughs> diva hawezi <laughs> diva hawezi kutoboa naongea sana mimi. Kwa nini Diva hawezi? Hamna. Ah! Unanifaga naongea sana wewe jamani. Mm. Ai. Basi tu. Mm. Mm. Harmonize ya ki eh, kingine nimekumbuka. Mm. Wolper mm. kaolewa alafu Harmonize akwenda. Ila jamani, hebu subiri kwanza. Wewe leo umeniita nizungumze ishu gani? Umeingiza sasa kina Zuchu, za Wolpa, za ha, nani Angela. Za... Jamani, jamani, jamani, jamani. Jamani. Tuonene huruma jamani. Kabisa. Jamani. Kweli tumuonee huruma na Wolpa pia. Tuonene huruma nyi Na Wolpa tumhurumie. Tumhurumie na nini? unachezea kufunga harusi yote kubwa vile, alafu mastaa kibao hawapo, Diamond hakuna, Harmonize hakuna, Alikiba hakuna, mastaa wengi tu wakubwa hakuna, hata wa kwenye Bongo Movie vile vile. Mimi kwanza, eh, yani kitu ambacho naweza nikasema, mimi unajua sipendaji unafiki mm. Sipendi unafiki, alafu mimi si yani yani yani sipendagi vitu tu ambavyo havieleweki eleweki, unajua eh? mm. Kwanza kabisa wewe ndoa ile ya Wolpa, Wolpa ni star mkubwa sana hapa Tanzania. Mm. Nani asiyemjua Wolpa? Hivi kweli kwenye ile ndoa Alikiba ameshindwa kwenda, Harmonize ameshindwa kwenda, Diamond ameshindwa kwenda, wasanii karibu yani kibao wameshindwa kwenda. Mm. Mimi niseme tu neno moja, wasanii waache unafiki. Waache unafiki itawasaidia sana. Mm. Yaani waache unafiki alafu waache na roho za hivi. Waache. Inapotokea kitu cha kusapoti, wasapotiane. Inapotokea sijui kuna nini, mtu unaweza kwenda nenda. Kweli Wolper kweli wakuwa eti masta wote hamna, yani walioenda, mi nilimwona Wema, Irene Uwoya na wengine wengine, yani masta wengine wengine wachache, lakini asilimia kubwa hawakwenda. Hasa unakaa unajiuliza, ah, watu mbona wanafiki hivi? Wanaendaga kwa nani? Hivi subirieni niwaambie kitu. Ndoa ya Aristote, Diamond alienda. Eh? Alienda tena <laughs> tena alienda alishuka kwa mbwembwe zote. Ndoa ya Aristote. Aristote ni nani? Hivi Aristote na Wolpa, nani ana jina? Lakini kule ameweza kwenda lakini huku hajaweza kwenda. Eh? Yaani kuna vitu havi make sense unajua eh? Kwa nini usiende kwa huyu? Kwa nini kule umeweza kwenda? Kwa nini huku hujaweza? Kuna kuna kuna pointi moja Wolper alizungumza akasema alimtumia meseji akamwambia sijui yuko bize sijui yuko nini, sijui nini. Hapana. Mm -mm. Mm -mm. Tusidanganyane. Kuna nini sasa nyuma yake? Mm -mm. Angekuwa yuko busy yeye mpaka na familia yake yote haijaenda. Au kama na yenyewe wako busy. Mm. Eh. Pengine kuna kuna issue inayohusiana na wao kuwa na mahusiano kabla pengine. Mahusiano kabla hiyo inajulikana Wolpa alikuwa na mahusiano kabla na Diamond. Na Harmonize pia. alikuwa naye na mahusiano. Kwani ex wako akiwa anafunga ndoa ndo huruhusiwi kwenda? Uruhusiwi kuchangia, huruhusiwi kwenda ku, ku, kumsapoti kwa namna yoyote. Kwani bado mna mapenzi au bado unamtaka? Kama bado unamtaka, una wivu naye sawa. Lakini kama mmesha imeshapita huko tayari, ilikuwa muda mrefu, huyu ana mahusiano yake, yule ana mahusiano yake, anataka kuingia kwenye kuanzisha sasa maisha yake ya ndoa, na wewe una ya kwako. Kwa nini usiende kumsapoti kama hauna jirasi? Unamaanisha ni jiras au walikuwa wanamhitaji bado? jiras? Ushauri wako? Ushauri wangu waache jiras, wasapotiane Wasanii kama wasanii mm. waache unafiki, waache roho mbaya, mm. waache majivuno, waache waache. Mm. yani hayo yote wayaache kwa sababu wana roho mbaya, wana jilasi, wana kila kitu yani. Ila hata Kajala hakwenda. Hakwenda ye Hakwenda, naweza nikamtetea, Kwa Kwa sababu najua. Kwa najua kwa nini hakwenda. Mm. Ehe, ndo maana nimesema naweza nikamtetea kwa nini hakwenda na sio kwamba Kajala ana jealous na Wolpa au kwa sababu ana, anatoka na ex wa Wolpa labda mm. au kwa sababu Wolpa alishai kutoka na Harmonize au kwa sababu no mm. kulikuwa kuna vitu tu ambavyo siwezi kuviongelea hapa ambavyo alikopo navyo kulikuwa kuna changamoto fulani hivi kwa hiyo ndio maana hakutokea mimi nikushukuru kwa time yako asante Nikushukuru sana we mkali na mjanja ambaye tumekuwa pamoja kuanzia mwanzo hadi hapa tunapoelekea kutamatisha <clears throat> exclusive interview hii. Kwa hiyo tubaki na kitu gani kichwani? Mm. Harmonize na Wolper tayari officially hawako pamoja. Harmonize na Wolper? Ya, hawako pamoja. Ah, Harmonize na Kajala. Na Wolper. Na Kajala. Na Wolper. <laughs> Kwa hiyo tubaki na kauli gani? Harmonize na Kajala hawako pamoja kama inavyosemekana. Mimi sijawaambia mbaki na kauli gani mm. kwa sababu mm. nanilia unaona nasema wolpa tena mm. Kajala alichokisema mm. yeye anataka space mm. kwa hiyo you never know labda akatafakari mwenyewe bila kushauriwa na mtu mm. akaamua kurudi kwa akili zake timamu. kwa akili zake timamu kwa sababu mimi sitaki kuingia tena eh? mimi sitaki kuingilia tena kwanza kusha hey, akakakaka ah, kwa sababu u, alipoenda kule akayakuta, mimi lawama zilinijia, ni wewe ndo uliyeniambia. Ni mi saizi tena, aa, ah, nataka ajitafakari mwenyewe, akiona inampendeza atarudi. Neno moja kwa Harmonize, kazingua kazingua yani yani yani, afu mimi sikutegemea yani kama anaweza akafanya vitu kama hivyo mm. ila kazingua mm. afu na mimi mwenye kanizingua afu na mimi mwenye nimemind vile vile unaelewa sijui hapo mm. kwa sababu mimi nikisimama eti leo hii nitetea kwa alichokifanya ni kizuri mm. sieleweki yani afu yani yani sijui kwa hiyo mimi mwenyewe nikaniuzi kwa hiyo unamwambia nini sasa kama kakuudhi nachomwambia kwanza aache kupiga mwanamke mwanamke hapigwi mwanamke anapigwa na pesa yani kama ile kajalawani kajala tu vile ndo vitu vya kumpiga navyo mwanamke mwanamke anapigwa na na na vacation sijui unaelewa mm. hivyo mm. ndo vitu vya kumpiga navyo mwanamke mwanamke anapigwa na madini na dhahabu na vitu kama hivyo hicho ndo kipigo cha mwanamke sio ngumi ngumi amtafute mandonga mandonga siyupo jamani <laughs> mandonga mtu kazi tuko na yeye mpaka wamuue yuko kazi yake ni moja tu anakwambia nikipiga kama nimepiga akipigwa kama amepiga tu <laughs> mandonga we <laughs> i love you mandonga ah mandonga anivaga raha mimi nyie we unamshauri amtafute mandonga <clears throat> yani harmonize kwa kwa kuanza kurusha ngumi afu narusha ngumi unampiga mtoto wa kike mm. kama hiyo mikono yako inakuasha tafuta mandonga ana kazi ya kufanya kazi yake ni hiyo mm ye yuko razi akipigwa kama amepiga akipiga kama amepiga mm. kwa hiyo aende akapigane na mandonga amwache kajala amwache kajala kajala mrembo vile unaanza kupiganewa nini mandonga yupo ana kazi za kufanya jamani mm. huo mm. si uonevu <laughs> mandonga mandonga yupo mm. akapigane mm. na mandonga e, ananyanyua mkono kabisa eti puu mtoto wa kike kweli na mandonga anafanya nini hebu akapigane na Mandonga bwana. Ah. Basi mimi nikushukuru sana. Asante. Ulisema kuna mengi ambayo hukuwahi kuyasema kwa sababu maalum. Eh. Mangapi umeyaficha leo pia kwa sababu maalum? Hata leo nimeyaficha nisiwadanganye. Mm. Eh, kwa sababu pia maalum. Ikifika siku nyingine ambapo natakiwa nizungumze, mm. nitazungumza kwa sababu pia maalum. Mm. Eh. Kama ambavyo umetuficha majina yao mabibi harusi. E, kama ambavyo nimewaficha ila siku sasa mm. nitakuja niwaambie. Mnakumbuka niliwaambiaje? Sasa ni fulani na fulani na fulani. Eh, mnaona hivi? Sasa hapo tutaenda sawa, yani mimi na nyie tutaenda sawa kwa sababu mtakuwa mnaelewa nini nazungumza. Neno moja kwa wanaokutazama. Nawapenda. Basi na familia Tiki TV inakupenda pia wewe mwanafamilia ambaye umesubscribe au ambaye unasubscribe sasa hivi au ambaye una share video hii au ambaye pia unaweka komenti yako. Wote kwa pamoja tunawakubali, ninyi ndio wakali ninyi ndio wajanja. Sina la ziada kwa siku ya leo, yote ya kuyasikia tumeyasikia, yaliyobaki kama akiba, naamini pia tutayasikia wakati utakapowadia. Mi sina la ziada, nikukumbushe tu usiache kutufollow katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram pamoja na Twitter, bila kusahau TikTok ni Tiki TV.